фенолдун натрий менен аракеттенишүүсү фенолдун спирттер менен окшоштугу активдүү металлдар менен аракеттенишкенинде фенолдон бир аз алабыз пробирканы штативке бекитебиз фенолду эритебиз натрийди даярдайбыз Гүңүл бургула экспериментатор натрийге колун тийгизбестен кыпчур менен иштөөдө силер кандай ойлойсуңар эмне үчүн фенол натрий менен ылдам реакциялашат бөлүнүп чыккан суутек күйбөйт ойлонуп көргүлөчү биз химиялык идиштерди кандай кылып коюштурсак суутекти чогултуп ала алабыз